Ons praat op die oomblik oor die heel belangrikste besluit in ons lewe en dit is of ons al regtig ons lewe aan Jesus Christus verbind het. Of ons al in die geloof 'n keuse gemaak het en of ons gereed is vir sy wederkoms of vir die geleentheid wat hy ons kom haal en sê dit is die einde hier op aarde. Kom in die heerlikheid van die hemele in. Ons weet nie wanneer dit is nie. Ons weet net dat die Bybel vir ons leer om gereed te wees, om seker te wees, om oortuig te wees dat ons saak met God reg is, dat ons weet ons is kinders van God en dat ons daarom hierdie getuienis sal uitdra en vir ander hiervan sal vertel. So my vraag by hierdie geleentheid is: Het jy al die grootste geskenk van God vir jou ontvang? Ek weet dat kinders nie kan stil bly oor 'n geskenk nie. As ek nou dink aan my klein kinders toe hulle hasies gekry het. Hulle kan nie stil bly daaroor nie. Hulle wil die wêreld vol daarvan vertel. Jy ken miskien iets in jou eie lewe wat jy opgewonde oor was, wat jy gekry het en jouself kon nie stil bly nie. Jy het vir ander gaan vertel. Jy het vertel van hierdie wonderlike ding wat gebeur het en wat jy nou het. So, Wat is hierdie groot geskenk wat ek van praat? Wat die Bybel van praat? Dis die geskenk van die ewige lewe. Ons weet hier in Johannes 3 vers 16 staan: So lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So lief het God die wêreld dat hy 'n geskenk gegee het. Wat was die geskenk? Jesus Christus. Dis die groot geskenk wat God vir ons kom gee. Kan ek vir jou vra, het jy al hierdie geskenk ontvang? Het Jesus al in jou lewe ingekom? Het hy die sonde in jou hart kom wegneem? Wat 'n geskenk om bevry te word, om verlos te word, om vrede by God te kry. En te weet die ou dinge is verby. Ek dink nie eers weer daaraan nie. Hy dink nie weer daaraan nie. Wat 'n geskenk om te weet hierdie sonde wat so swaar op my gelê het. Dis weg. Hy het dit gevat. Hy het sy vrede vir my kom gee. Die geskenk van die ewige lewe. Ek sal nie weer in die oordeel kom vir my sonde nie. Ek gaan nie meer gestraf word nie. Ek het die geskenk van Jesus ontvang. Hy het my sonde op hom geneem. Hy het ook my straf gedra en ek het die ewige lewe gekry. Hy het vir my gaan woonplek in die hemel berei. Hy het vir my 'n woonplek in die hemel gaan gereed maak. En ek is op pad na hom toe en hy is by my en sy gees woon in my. God met my, in my, by my. God se gees, die Heilige Gees wat saam met my lewe elke dag. Wat 'n geskenk. Die vergifnis en die nuwe lewe wat Jesus vir ons kom gee het. En daarom is dit die hooftaak van elkeen van ons om verander van hierdie geskenk te vertel. Dis ook eintlik die kerk se missie. Dit is die taak en die roeping van die kerk. Die kerk moet besig wees, 'n gemeente moet besig wees om vir ander hierdie geskenk te gee, uit te deel, te vertel. Ons gee baie geskenke vir mense, ook die kerk gee baie geskenke, komberse en kos en klere en dinge. Maar het jy al vir hulle die belangrikste geskenk die hemelse geskenk Jesus Christus gegee. So lief het God die wêreld gehad dat hy sy seun gegee het. Sy seun die verlosser vir die wêreld. Het die wêreld waarin jy leef al van hierdie geskenk gehoor? Het jy hulle al vertel van die geskenk wat jy ontvang het? van die ewige lewe, van die vrede, van die vergifnis, van die nuwe lewe, van die wandel met God deur sy gees. Dis ons roeping. Dis waarom God ons gered het. Dis hoekom ons sy kinders genoem word. Ons behoort aan die Here. Hy het ons sy kinders gemaak. Ons is sy seuns en dogters. Hy is ons Vader. Ons moet die wêreld van hierdie wonderlike goeie nuus vertel. Dis waarom Jesus hier op aarde was. Dit het gegaan oor hierdie groot geskenk. Jesus was die een wat ons lees gekom het om sondaars te red. Hy het gekom om vir mense te vertel die goeie nuus. Lukas 19 vers 10 vertel hy sê die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Dis waarom Jesus gekom het. Hy het daardie vrou by die put gesien staan en haar toe gestap. Hy het die inisiatief geneem. Hy het vir haar gesê, jy skep water hierso, jy gaan weer dors word, maar ek kan vir jou water gee wat sal maak dat jy nooit weer dors kry nie. Die water van die lewe. Dis wat ek vir jou wil gee, die ewige water, die ewige lewe. Helder, kristalhelder, skoon, soete water uit God se troon dis wat ek vir jou bedoel het. Dis die geskenk wat ek vir jou wil gee. Dis hoe Jesus na hierdie vrou by die put gestap het, maar hy ook na Leefi toe gestap het daar by die tolhuis en vir hom gesê het: "Kom volg my. Ek het vir jou die ewige lewe." Dis die dis wat Jesus hier op aarde kom doen het. Dis die groot opdrag wat hy vir sy volgelinge kom gee het. Weet jy dit? Is jy bewus dat jy vir die wêreld moet gaan vertel van hierdie groot geskenk? As jy hierdie geskenk ontvang het, het ek gesê, sal jy nie kan stil bly soos 'n kind wat nie kan stil bly oor hierdie wonderlike ding wat gebeur het, oor hierdie geskenk, oor wat ek gekry het. Dis waarom die Gees van God gekom het. Jesus het op aarde gekom om sondaars te soek en te red. Hy, die groot geneesheer, om siekes te ges, te genees en gesond te maak. Hy die verlosser wat mense kom bevry het van bose magte en duiwels. Hy die ene wat gekom het om vir mense die geskenk van die ewige lewe te gee. Het jy al vir mense hierdie goeie nuus gaan vertel? Hoekom hoekom vertel ons dit nie? Verstaan ons nie dis 'n opdrag in sy woord? Dis Jesus se laaste groot opdrag gewees. Kom ek lees vir jou wat in Handelinge 1 vers 8 staan oor die koms van die Heilige Gees. En hoe dat dit die lewe verander het van elke gelowige. Hier staan dat Jesus nou vir hulle vertel en vir hulle sê uh in Handelinge 1 vertel hy vir hulle hulle sal gedoop word met die Heilige Gees en dan sê hy in vers 8 Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Jesus het vir hulle gesê: "Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle." Hy het vir hulle gesê: "Gaan nou die hele wêreld in en verkondig die evangelie. Gaan vertel hierdie blye nuus vir mense." en maak mense my disippels, my volgelinge. Dit was Jesus se groot opdrag. Maar nou sit die disippels daar in die boefretrek en hulle is nie besig om dit te doen nie. Hoekom nie? Omdat hulle nie vrymoedigheid het nie. Daar's nie hierdie geestelike krag en oortuiging en opgewondenheid in hulle hart om dit te doen nie. Maar dan lees ons Jesus sê vir hulle: "Ek gaan my gees stuur." Ek gaan my Heilige Gees stuur en hy sal julle toerus en julle sal krag ontvang en julle sal vrymoedigheid kry en julle sal my getuies wees. En dan lees ons op Pinksterdag toe die Heilige Gees uitgestort is, is hulle gedoop met vuur vlamme uit die hemel uit en die Gees het op hulle gekom en hulle het 'n nuwe liefde vlam in hulle hart gehad, 'n liefde vir verlore mense, 'n liefde vir sondaars en hulle het uitgereik na mense in nood en hulle vir die wêreld rondom daar in die strate van Jerusalem vertel van die wonderlike geskenk wat hulle gekry het. En hulle kon nie daaroor stil bly nie. En hierdie getuienis het die kenmerk geword van elke Christenvolgeling van Jesus. Elke disipel, elke gelowige is gekenmerk aan hierdie wonderlike getuienis dat hulle die wêreld vertel van Jesus se liefde. Daarom lees ek vir jou ook wat staan bietjie verder in Handelinge 8. Hier staan wat het gebeur nou? Wat het gebeur spesifiek na die uitstorting van die Heilige Gees en die toerusting wat die gelowiges gekry het. Hier staan ek lees in eh, die hoofstuk 8 vir ons ehm uh, dat ehm uh, die gelowiges hulle het gebly daar in Jerusalem uh en die apostels het daar gebly, maar die gelowiges is uitmekaar gejaag en dan vers 4. Die gelowiges wat uitmekaar gejaag is, het so ver as wat hulle gegaan het die evangelie verkondig. Hoor jy? So ver as wat hulle gegaan het. Hulle het gevlug vir hulle vir hulle lewe, né? Maar hulle het nie stil begin bly nie. Hulle het nie hulle lig onder 'n mate emmer begin wegsteek nie. Hulle het nie geheime volgelinge van Jesus geword nie. Hier staan so ver as wat hulle gegaan het, het hulle die evangelie verkondig. Dis die die getuienis van die eerste Christene. Dis wat dit eintlik beteken om 'n Christen te wees. Is om te praat en te vertel van hierdie groot geskenk wat ek van God ontvang het, die ewige lewe wat hy vir my verniet uit genade kom gee het en ek kan nie anders as om uit dankbaarheid vir hom te wil leef en te getuig nie. Daarom was dit die kenmerk van die eerste Christene. Daarom sien ons dis waarvoor Petrus na hy vervul is met die Heilige Gees. Vroeger kon hy nie teenoor 'n diensmeisie getuig nie. Nou is hy nie skaam nie. Nou vertel hy en nou praat hy en gaan hy die wêreld in met die boodskap van God se liefde. Ken jy hierdie liefde? Dit al in jou lewe werklikheid geword. Hoe kan jy dit vir jouself hou? Dit was die getuienis die eerste Christene het dit gaan vertel. Want sien Jesus het ook vir hulle vertel dat hulle kry 'n opdrag, maar hulle gaan moet rekenskap gee daaroor. Hy het verskeie gelykenisse vertel waarin hy vir hulle verduidelik het, dis soos 'n man wat weggaan. En dan gee hy opdragte en dan kom hy na 'n tyd terug en dan sê hy: "Wat het julle gemaak met die goud wat ek vir julle gegee het?" En dan het twee van hulle dit verdubbel en hulle is beloon in die hemel en die ander het in die oordeel van God beland omdat hy sy goudstaaf gevat het en dit gaan begrawe het in die grond en niks daarmee gedoen het nie die opdrag uitgevoer het om te woeker en te werk met hierdie goud met hierdie opdrag met hierdie geskenk en dit te vermeerder nie ander gelykenis het Jesus vertel van hoe dat 'n boer opdrag gee aan sy voorman en vir hom sê hy moet sorg vir die ander werkers. En hoe dat daar 'n geleentheid kom dat die boer terugkom en dat hy dan kom vra, "Wat het jy gedoen? Het jy jou opdrag uitgevoer?" Ons het 'n opdrag van die Here gekry. Elke gevolgeling van Jesus het 'n opdrag soos die Vader vir Jesus gestuur het om die wêreld van hierdie wonderlike verlossing te vertel. So stuur ek julle met hierdie boodskap. Hoe gaan mense tot bekering kom as hulle nie die boodskap hoor nie, redeneer Paulus aan die Christene in Rome. Ons lees in Romeine 10 vers 10 en sê hoe kan hulle die boodskap verkon? Hoe kan hulle tot bekering kom as hulle nie die evangelie hoor nie? As hulle nie hoor van hierdie goeie nuus, van die vergifnis wat daar by Jesus is. Hoe kan hulle tot bekering kom? As iemand nie vir hulle gaan vertel nie. En daarom sê hy: "Ja, Julle het nou die roeping. Hoe lieflik is die die voete wat hierdie boodskap uitdra. Hoe lieflik is hulle wat die boodskap van vrede vir ander gaan vertel. Wat ver, want as hulle nie die boodskap hoor nie, hoe kan hulle tot geloof kom? Hoe kan hulle gered word as hulle nie hierdie goeie nuus hoor nie? Want met ons hart glo ons tot redding en ons verkondig dit aan die wêreld en ons hou dit nie vir onsself nie. Dis die eienskappe van die eerste Christene. En dis wat 'n lidmaat tog eintlik beteken, want 'n lidmaat beloof voor die kansel, ek beloof, ja, ek glo in Jesus Christus dat hy my persoonlike verlosser en saligmaker is en ek glo ook dat ek geroep is om sy naam openlik te bely voor die mense. Dis wat ons beloof. Ons beloof om 'n openlike vir mense van Jesus te vertel, om na mense uit te reik, om na hulle toe te gaan en na hulle toe oor te stap en vir hulle die blye nuus te vertel. Dis die groot boodskap wat ons het om te verkondig. En daarom ek onthou by 'n geleentheid het ons gepraat daaroor toe ons weer 'n groot kamp gehou het destyds vir die CSV vir die kinders in die skole. Wat het ons toe besef? Ons het sê maar weet jy ons leer ons kinders net om Bybelstudie te hou. Want Ons kry hulle bymekaar in kringe en ons leer hulle daar om Bybelstudie te doen en dis goed. Hulle leer daar om te praat oor die Here en die Bybel te bestudeer. En dan leer hulle ook om daar saam te bid. Maar wat is die groot roeping en taak van die kerk? Ons moet getuies wees en vir ander gaan vertel wat dit nog nie gehoor het nie. Want hoe sal hulle tot bekering kom as hulle nie hoor nie? Hoe gaan hulle hoor as iemand nie gestuur word nie? Hoe lieflik is die voetstappe van hulle wat hierdie boodskap uitdra, sê die Bybel. So daarom is ons geroep om die boodskap uit te dra. En ons het vir mekaar gesê, maar ons leer nie hierdie kinders nie. Ons kinders word nie. Die skoolkinders leer nie om te getuig nie. Hulle leer om godsdiens is om maar net mekaar te versorg. En toe besluit ons, wag, Môre stuur ons hulle uit op die kamp in winkelspruit en hulle moet oralster vir moet hulle gaan om gebedsversoeke te gaan haal. So hulle stap na oralster na mense en vra waarvoor kan ek vir jou bid? En die mense gee hulle behoeftes en omtrent almal van hulle sê ons het gebed nodig. En ons soek die Here. En baie van hulle toeskielik begin besef maar ons moet hierdie mense help. Hierdie mense vra vergifnis vir sonde. Hulle vra hulp rondom hulle geestelike lewe. Ons weet nie om hulle te help nie. Kom terug en hulle bid vir hierdie mense en daar begin 'n passie in hulle hart ontstaan. Hulle begin 'n passie kry vir mense wat nog nie die Here ken nie. Hulle oë begin oopgaan vir die wêreld buite die kerk, buite hulle Christenvriende kring. Hulle besef Jesus het gekom vir sondaars tot bekering. En ons meng nie met die sondaars nie. Ons kom nie by hulle uit nie. Nou het ons in hierdie dorpie ingevaar. En ons het gevra, "Wat is julle behoeftes?" En hulle sê, "Bid dat ek kan verlos word, dat ek vry kan kom van sonde." Wat het toe die volgende dag gebeur? Toe het ons hierdie jong mense toegerus. Vir 2 dae het ons in hierdie week waar hulle op die kamp was in Winkelspruit, het ons vir hulle geleer hoe om iemand na Jesus toe te lei basies eenvoudig net dat dat Jesus het vir ons sonde gesterf. Het jy sonde? Jesus kan sonde wegvat. Vra hom in jou lewe in te kom. Hy kom doen dit. Eenvoudig die evangelie van verlossing en vergifnis aan hulle verduidelik en Jesus se kruisdood, sy die offer op Golgotha. En dan te bid en Jesus te vertrou. Hy het opgestaan uit die dood. Hy leef. Hy's daar. Hy's saam met julle. Hy sal na die mense kom verlos. Bid saam met hulle. Daai oggend toe hulle teruggekom het, was daar in die 80 jong mense wat vertel het dat hulle eers saam met iemand gebid het vir die vergifnis van sonde, dat Jesus hulle lewe moet kom red, dat hulle verlos wil word van sonde. Dis die dis die bedoeling en die roeping van Christene. Dis die taak van die kerk. Dis waarmee ons moet besig wees. Hoekom is ons nie daarmee besig nie? Hoekom het baie Christene nog nooit die vreugde ervaar van iemand wat die Here aanneem en wat hulle lewe verlos word van sonde en hierdie groot geskenk ontvang? Hoekom het ons dit nie ervaar nie? Wel, ons het allerlei verskonings. Ons sê ja, maar ag ek is nie eintlik uh, eh, daarvoor aangelê nie. My geaardheid, ek is meer 'n introwert. Ek meng nie met mense nie. Ek praat nie met mense nie. En dan bly ek maar liever stil. Ek is meer 'n teruggetrokke mens. Weet jy? Ek wil amper sê totdat die telefoon lui, is jy teruggetrokke. En dan hoor ek, hoe kan jy praat? Hy wil gee vir ons verskonings. Ons hoef nie op dieselfde manier op verhoog of voor groot klompe mense nie. Ons hoef nie oral soos ander te getuig nie. Ons kan maar net na iemand toe stap wat ons ken en vir hom vertel, weet jy wat het met my lewe gebeur? Kan ek jou vertel van hierdie groot geskenk in my lewe? Die ewige lewe wat ek het. Wil jy nie dit ook ontvang nie? Jy sien, ons het soveel vrese. Ons is so bang. Ons ons is bang waarvoor? <laughs> Ons is bang die mense lag vir ons. Ons is bang hulle spot ons is bang hulle stoot ons uit. Ons word nie in hierdie land omdat ons getuig doodgemaak nie of in die gevangenis gegooi nie. So daarom moet ons weet dat ons moet bereid wees om teekanting te kry. Ons moenie skaam wees vir Jesus nie. Maar ons moenie as verskoning dit goed praat. Ons moenie dit 'n verskoning maak en te sê maar ek is bang. Wat gaan die mense sê? Hulle gaan my my spot. Hulle gaan dalk my nie bevordering gee nie. Hulle ek gaan probleme, ek gaan teekant en kry. Hy wat hom skaam vir my het Jesus gesê, vir hom sal ek my skaam voor my Vader. Hy wat my bely voor die mense, vir hom sal ek ook bely voor my Vader in die hemel. Matteus 10 vers 32 en 33. Baie keer is ons onseker. Ek weet ek kon nooit getuig vir die Here totdat ek geweet het ek is 'n kind van die Here. As ek nie seker is ek behoort aan die Here nie, gaan ek nie daaroor praat nie. Maar as jy daai sekerheid het, dan moet dit nie meer 'n verskoning wees nie, dan moet jy vir iemand vertel. Daarom moet jy dadelik eintlik vir iemand gaan vertel die oomblik wat jy daai sekerheid kry. As jy weet die Here sê almal wat my aangeneem het, en in my glo soos jy het die reg gekry om my kind genoem te word. As ek daai teks in Johannes 1 vers 12 verstaan en ek hoor die Here het my gepraat, moet ek dit vir iemand gaan sê. Weet jy wat 'n blye sekerheid het ek nou? Weet jy wat is 'n ander rede hoekom baie mense wat Christene is, nog nie getuig nie. Hulle praat nie oor die Here nie. Nie omdat hulle bang is nie, en omdat hulle nie vrymoedigheid het en nie mooi seker is nie, maar omdat hulle nie vervul is met die Heilige Gees nie. Want jy sien dis die Heilige Gees wat ons die krag gee om getuies vir Jesus te word. Die disippels kon ook nie getuig toe hulle daar in die bovertrek gesit het. Het hulle stil gewees. Hulle wou nie uitgaan nie. Hulle het die deure toegesluit. Hulle het nie moed gehad om in die straat te aan hulle vriende of wie ook al uit te ry nie. Maar toe die Heilige Gees kom, het hulle krag gekry. Hulle is vervul met die Gees en het met vrymoedigheid uitgegaan in hierdie wêreld. En toe sien ons hoe dat mense tot bekering kom in Jerusalem. En mense staan verstom oor die vrymoedigheid wat hierdie gelowiges gehad het. Hulle self gedink hulle is so opgewonde, hulle seker gedrink. Ek sien dieselfde is waar ook by Handelinge 19 waar Paulus kom en hy kry 'n groepie van 12 disippels wat vir 3 jaar nie gegroei het nie. Hulle is steeds 12. En dan bid hy vir hulle en hy verduidelik die rede hoekom die Heilige Gees gekom het om hulle toe te rus en krag te gee en woorde te gee en wysheid te gee, gawes te gee om met vrymoedigheid uit te gaan en te getuig. En dan bid hy vir hulle, hulle word vervul en hulle begin getuig en dan sien ons dat hoe die getalle gegroei het en hoe dat die huis te klein geword het, hoe hulle na die saal van Tirannus geskuif het. Ja, die krag van die Heilige Gees maak die verskil. Is jy vervul met die Heilige Gees? Is jy seker dat die Gees van die Here al die volle beheer van jou lewe het? Dan gaan jy sien dat hy jou help om 'n getuie te word. En sê jy jy weet nie presies wat om te sê nie? Wel, dan moet jy gaan leer en gaan kyk. Dis eenvoudig. Jy moet net vertel van sonde, van hoe daar sonde in jou lewe was. Gee jou getuienis van hoe Jesus sonde kan wegvat en hoe jy in geloof vir Jesus aanneem en hoe dat hy inkom in jou lewe skoonmaak. Kom ek sê nou maar 'n een eenvoudige illustrasie wat vir jou kan leer hoe om iemand te help. Sê maar die hand is ek. Die lig val nou op my hand. God is die lig stel voor. Sê nou maar. Die hierdie boek is nou my sondeboek. Nou kan die lig nie meer op my hand val nie want hier is 'n hindernis, 'n skeiding. Dis die sondeboek wat nou skeiding maak tussen my en God wat die lig voorstel. Maar nou is die goeie nuus dat Jesus gekom het om my sonde op hom te neem en as ek in hom glo en ek vra hom om my lewe te kom, dan vat hy my sonde op hom en dan Jesus het my sonde. Ek is 'n sondaar. Hy het my sonde op hom geneem. Hy het my vergewe. Die lig skyn op my hand. Ek en God is bymekaar. God se liefde vou my toe. Hy's in my hart. Hy's in my lewe. Ek is verlos. Ek is 'n kind van die Here. Jesus het vir my gesterf vir my sonde. Hy wil my sonde kom wegvat. Hy het jou lief. Hy wil dit vir jou ook kom doen. Hy het opgestaan uit die dood. Hy leef. Hy's hier. As jy hom nou vra, dan kom hy in jou hart. Kom ons bid saam en dan maak hy jou 'n kind van die Here. Dis eenvoudig. Dis wat jy vir mense moet gaan sê. So kan jy hulle help om kinders van God te word. Wat is daar wat jou nog terughou? Wat is daar wat hinder dat jy nie met vrymoedigheid getuig nie? Wil jy nie vir die Here sê, kom vul my met u gees. Kom neem my lewe oor en maak my 'n helder lig en 'n getuie in hierdie wêreld, 'n fontein wat vol van die gees sal begin oorloop. Of is dit dat jy nog nie 'n getuienis het nie? Vra dan vir Jesus dat hy in jou hart sal inkom, jou sonde wegneem, sodat jy hierdie geskenk kan ontvang en jy kan die ewige lewe kry by hom. En dan het jy iets om te vertel. Dan het jy iets wat jy vir die wêreld gaan vertel. Dan gaan jy hierdie vertel van hierdie geskenk wat jy ontvang het en wat jy nie vir jouself meer wil hou nie. Wat is daar wat jou terughou? As jy twyfel, kom ons maak nou seker. Kom ons maak seker dat ons lewe onder beheer van die Gees is. En ons sê dat die Gees die beheer moet oorneem en dan luister ons vir die Gees. En as die Gees jou jou aanpor om iets te sê of 'n gedagte by jou opkom, stuur daai SMS, praat met daai persoon, stap na daai persoon, reik uit na daai persoon, wees gehoorsaam, laat die Gees jou lei en hoe doen wat hy vir jou sê en vertrou hom. Hy gaan vir jou die woorde gee, die gawes gee, die kragtige werking. Hy gaan mense red, dis nie jy nie, maar wees bereid om uit te reik en vir ander van Jesus te vertel. Kom ons bid saam. Ons vra ons vir die Here om ons toe te rus en getuies te maak. Here Jesus, vergewe my dat ek nie getuig omdat ek nie seker is dat U in my hart is nie. Maar ek vra nou vir U, kom in my hart. En dankie dat U sê in Openbaring 3 vers 20 dat as ek oopmaak, sal U inkom. My hart is oop. Dankie dat U nou ingekom het. Dankie dat U in my woon, dat U my sonde wegvat. Dankie dat U by my bly. Dankie dat u Gees nou in my kom woon. Vervul my o Heilige Gees en maak my 'n fontein wat gaan oorloop van u lewende water dat ek vir die wêreld sal vertel van die groot geskenk wat ek van u o God ontvang het. Dankie daarvoor. Amen.